Salut! Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de laisser un like avec un commentaire et de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo qui sortira sur la chaîne. KOMBAT POUR L'AMOUR, EPISODE 63, CHERI ET ANITA VON MÈTRE TOUT EN OEuvre AFIN DE DÉVOILER LE SECRET DE LILA AUX YEUX DE KUNJI Plus tard Twinkle trouve Kunji konsolé Maya ki se sentait mal. Le père de Twinkle accepte qu'il avait tort. Anita a dit je suis sûr que Lila est là. Lila refuse de pardonner à son mari et a dit à son mari je ne pourrais jamais te pardonner pour ça que tu as fait à ma famille. Maya pleure à côté de Kunji et Kunji demandait à Maya. Je peux savoir pourquoi tu pleures Maya. Et Twinkle a dit Kunji avec Maya. Tu te préocupe que Twinkle et de sa mère je pense que tu les aimes plus que moi. Twinkle pense que sa mère a le droit de connaître le bonheur aussi et a Tiki je pense que ma mère a le droit de te connaître le bonheur elle aussi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ma mère s'est remariée.